Jo crec que, que, que les dues peces les hem, les hem projectat mmm, com molt imbrincades amb el paisatge i amb, eh, amb un entorn natural més ampli, que, que acabi sent un lloc, un node en, en el sistema d'espais lliures naturals de, del Vallès, que via els elements de patrimoni que teníem, el camí dels plataners, la granja Sol de Vila i la transformació i la, el, el donar-li ús a això mm, bueno, tingui doncs, més pes específic eh, eh territorialment.